Arte parita inventita saluton kai bonvenon al mia nova episodio hodio mi volas bonvenigi patronon do estas uh, nova aligio ala rondo kai patronoi havas la raiton recevi mention en medito. Do hodio, mi mencios la novan patronum. Ciu vi si volas pri ciu temas? Restu con ni, con meditu con ni, compreneble. Dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Apartan bonvenon al la nova subtenanto de nia medito serio, kiu fakte estas patron. Ocase al tio mi volas paroli iomete pri la intercultura novelo concurso mallonge inco, longe Ciu estas maniero montri alla mondo che Esperanto estas bona pontolinguo inter diversae culturai cae literaturai tradizioi? Ciar oni raitas concursi per novelo vercita en iu ain linguo condice che estas traduco al Esperanto. La temo estas la Covima epoque. Bon volu rigardi la tutan meditan gis la fino ciam estas pli da informo in pretio. Tion dirite, ni turnu la al nia medito. Hodiau, ni cum meditu sur vortoi ciui aperis origine en la antau parolo alla quina el dono della fundamenta crestomatio, quiu estis publicigita en iaro 1900. Cai, oni povas trovi la antan parolon en la original verkaro je pagio quardec hoc. Mi trarigardis de nove la tutan crestomation, cae mi forigis el gi ciuin pres eraroin ciuin mi trovis. Dum la trarigardado mi trovis diversa in esprimoin, ciui sia tempe shainas al mi bonai, sed ciui nunc al mi ne placas, cae ciuin mi volonte changius. Mi tamen tion ci ne faris, char mi estas convincita, che por verco ciu havas la celon subtenadi un formezan, de stilo inter ciui esperantistoi, severa constantezzo estas multe pli grava ol plena perfectezo. Carai ciui, lasu al mi racconti mallongan anecdoto. Quel foie mi ricevas rimarco in primia lingua ca cae malofte ili estas, ni diru, gentilai cae ne el catedro, cae ci foie oni demandis al mi, ciù la esprimo. Mi scivolas havi pli da informoi, estas correcta au erara. Temas pri mallonga fraso quiu aperas en la comixo Bonvenum quiun mi publicigis antau iom da iaroi. Do, la puncto nun ne estas, ciu la esprimo estas correcta au ne, gi estas perfecte esperanta facte, ecce gine aperas versaine en iu ain corpuso au textaro, sed la puncto estas che homoi desiras atingi perfectezon, cae la risco estas bremsi sin en la uso de la lingvo, cae do perdi mem confidon en gi. Cae tio fin fine havas consequenzon nome che la lingvo uso igas mal pli curagia cae do oni cessas usi gin crom aparta besono. Cae ne giuas plu usi la lingvon, Do ni povas vidi che Zamenhof volintus correcti i diru la malbella in esprimo in qui iam aperis en la fundamenta crestomatio sed li decidis tion ne fari por respecti la historion char severa continuezzo estas tio kio garantias al esperanto sian vivon kaj do finfine sian esprim povon Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.